But I will speak Chaitanya Mahaprabhu for few minutes. Нет, ничего не надо, нет. Не-не-не. Спасибо огромное. ओम ज्ञान धनञ्जनाशलाखाय चक्षुर्मिलितं तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देव घोरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशुद्धादि प्रत्यक्षदेशकारिणे वंशकौपातरुद्यस्य कृपासिन्धुपर्येव नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द initiation from सब जानते हैं चेतन महाप्रभु यहाँ है और उन्होंने दीक्षा लिया श्रीपाद ईश्वरपुरी से तो चैतन्य महाप्रभु after coming here to Gaya he underwent transformation in his uh, mood चेतन महाप्रभु गया में आने के बाद उनका परिवर्तन हो गया उनके मूड में Previously, he had been engaged in scholarly activities, and at the age of 11, he actually opened his own school and began teaching. तो यहाँ आने से पहले वहाँ पर वो एक विद्वानों की तरह बिहेव कर रहे थे और ग्यारह साल के उम्र में उन्होंने अपना खुद का स्कूल खोला और वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे He was a teacher of logic, न्याय, and He was very famous. He was known as Nimai Pandit. वो न्याय के शिक्षक थे और बहुत ही ख्याति प्राप्त शिक्षक थे उनका नाम निमाय पंडित था निमाय पंडित he defeated Keshva Kashmiri the great Digvijay who came to visit Navadvip और निमाय पंडित के रूप में उन्होंने बहुत बड़े विद्वान केशव काश्मीरी को हटाया जो नवदीप में आए थे केशव traveled all around India and he was known as Devijay. He conquered everyone and he came to Navadvip because it was the center of learning at that time. केशव काश्मीरी एक दिग्विजय के नाम से विख्यात थे और बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने सारे लोगों को संस्कार में पढ़ा किया था और उसके बाद वो फाइनली नवदीप आए क्योंकि नवदीप उस समय शास्त्रों को पढ़ने का बहुत बड़ा सेक्टर था तो Kesava Kashmiri came back to Navadvip and all the pandits in Navadvip were afraid of confronting him because he thought if I have to make Kashmir and he defeats me, I will lose my reputation and I won't be able to get any more students to study under me. तो जब केशव काश्मीरी नवदीप में आए तो सारे यहाँ के विद्वान लोग थे वो उनका सामना करने से डर रहे थे क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि अगर केशव काश्मीरी ने मुझे हटा दिया तो मेरी ख्याति चली जाएगी और मुझे कोई भी आ, मेरे स्टूडेंट बनने से इनकार कर देगा And in this way, everyone, all the pundits, they ran away. They made excuses that, oh, I have to go. I have to go back to my village. I have to go out of town. I cannot stay. No, I have other things to do. They और did not Все want to бандиты meet разбежались Keshav из того, Kashmiri. और जब केशव कश्मीरी आए तो सारे जो बड़े बड़े विद्वान थे वो कुछ कुछ बहाना बनाने लगे वो बोले कि मुझे बाहर जाना है मुझे कुछ काम है ऐसे कुछ कुछ बहा- बहाना बनाकर वो भाग पड़े हुए But Chaitanya Maha, Nimai Pandit, as he was known at that time, he remained there and he was sitting on the banks of the Ganges waiting, but he he was teaching his students there. And at that time, Keshav Keshwari came by with a great procession. लेकिन उसी समय चैतन्य महाप्रभु जो निवाय पंडित के नाम से जाने जाते थे वे कहीं नहीं गए वो गंगा के किनारे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और केशव काशीर के आने का इंतजार कर रहे थे He had many followers and he was riding on, his, on an elephant. He was so big and so famous. तो केशव काश्मीरी बहुत उनके बहुत सारे अनुयायी थे और हाथी पे सवारी करते हुए पूरे साल जहाज के, के साथ वो आ रहे थे और माँ सरस्वती के बहुत बड़े भक्त थे महाप्रभु महाप्रभु some mistakes in his poetry. लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी कविता में कुछ त्रुटियां बताई उन्होंने Keshav Kashmiri was humbled by Nimai Pandit. Nimai Pandit who and they, they actually ridiculed the scholarship of Keshav Kashmiri. जो केशव काश्मीरी थे वो चैतन्य महाप्रभु से मिलकर बहुत ही उनको बिना विनम्र होना पड़ा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने निभाए पढ़ने के लिए उनकी कविता में त्रुटि निकाल दी और इससे बहुत ही संविदा हो तो इसके बाद चैतन्य निमाय पंडित को बहुत बड़ी ख्याति मिल गई क्योंकि उन्होंने केशव काश्मीरी को हराया at that time, Nimai Pandit was accustomed to go around Navadvip and he would debate with people. Whenever he confronted Vaishnavas, he would debate with them. तो उस समय निमाय पंडित का पेशा बन गया था कि वो इधर लोग जाते थे नवदीप में और लोगों से शास्त्रार्थ करते थे और जनरली वो जो भी वैष्णव मिलते थे वैष्णव जी के साथ वो शास्त्रार्थ करते थे And the situation became so bad that the devotees, the Vaishnavas in Navadvip, were afraid to confront Nimai Pandit because he would always challenge them and defeat them. और स्थिति ऐसी हो गई कि चैतन्य महाप्रभु अ, कोई भी जो वैष्णव था नवदीप का वो चैतन्य महाप्रभु के सामना करने से डरता था क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु उनको परास्त कर देते थे हर बार शास्त्रार्थ में And at the same time, the Vaishnavas were thinking that Nimai Pandit, if only he would become a devotee, it would be such so good. He could help to preach so nicely. तो लेकिन साथ साथ वैष्णव लोग ये भी सोचते थे कि अगर निमाय पंडित अगर भक्त बन गए तो कितना अच्छा होता है कितना अच्छा प्रचार करते हैं And then it happened that Chaitanya Mahaprabhu, by his own accord, one day he told his mother Sachi that I will go to Gaya, I will go and do Dushrat, for our departed father, Jagannath Mishra. और एक हुआ भी एक दिन अपने आप से निमाय पंडित ने अपनी माता सती देवी से बोला कि मैं गए गया जाऊंगा और श्राद्ध करके वापस आ जाऊंगा on that pretense Mahaprabhu came here to Gaya and it was at this time that he actually met with Ishwara Puri और इसी बहाने चेतन महाप्रभु गया आए और गया आकर वो गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी से मिले Mahaprabhu had already met Ishwara Puri previously in Mayapur. When Ishwara Puri had come there, Ishwara Puri had come to the home of Nimai Pandit and they had talks together. इससे पहले भी अ, चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिल चुके थे जब ईश्वरपुरी मायापुर में आए थे और अ, जो निमाय पंडित के घर पे भी आए थे और दोनों में बातचीत भी हुई थी So Mahaprabhu was acquainted with Ishwara Puri and he could understand Ishwara Puri would be the right person to accept as a Diksha Guru. और वो ईश्वरपुरी से मिले और और समझ गए कि मतलब ईश्वरपुरी ही सच्चे गुरु हो सकते हैं उनके लिए दीक्षा लेने के लिए ईश्वरपुरी himself was a disciple of Madhavendra Puri. ईश्वरपुरी खुद माधवेंद्र पुरी के परम शिष्य थे. Madhavendra Puri was also the guru of अद्वैत आचार्य Madhvendra Puri Advait Acharya के भी गुरु थे Every year we go to Shantipur and Advait Acharya he used to celebrate the disappearance festival of Madhvendra Puri हर साल हम शांतिपुर जाते हैं और हर साल अद्वैत आचार्य शांतिपुर Madhvendra Puri के शिव भाव का को उत्साह से मनाते थे And it is said that Mahaprabhu took initiation in this line coming from Madhavendra Puri and through Ishwara Puri. Mahaprabhu took initiation in that line because he wanted to be connected to Madhavendra Puri. तो महाप्रभु ने इस लाइन में जो जो माधवेंद्रपुरी जो मध्वाचार्य से आ रहा है और माधवेंद्रपुरी के थ्रू आ रहा है उसी लाइन में दीक्षा लिया क्योंकि वो माधवेंद्रपुरी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं But mood of Baba introduced that mood into the Gaudiya Vaishnava, into the line coming from Madhvacharya. तो एक, अ, एक माधवेंद्र पुरी से जो कृष्ण प्रेम के बीज को जो मा- मध्वाचार्य के लाइन में आ रहा है उसको पहली बार स्थापित किया was Madhavendra Puri who taught the devotees how to develop that mood of rati bhav, the mood of intense attachment and love for Krishna. माधवेन जो सिखाया कि किस तरह से भगवान कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न की जाए अपने हृदय में और किस तरह से उस उस तरह का प्रेम भगवान से किया जाए So while Madhavendra Puri was leaving the body, he was taken care of by Ishwara Puri. जब माधवेंद्र पुरी अपना शरीर त्याग रहे थे उस समय ईश्वर पुरी उनका ख्याल रख रहे थे Madhavendra Puri was in poor health, his health was failing, he was weak, but Ishwara Puri was taking care of him and serving him. माधवेंद्र पुरी उस समय बहुत ही कमजोर थे पेट पे थे और बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे और ईश्वर पुरी का सेवा कर रहे थे At the same time, Ishwara Puri would encourage Madhavendra Puri in love of Krishna. तो उस समय ईश्वर पुरी माधवेंद्र पुरी को प्रोत्साहन दे रहे थे भगवान भगवत प्रेम में And it is said, when Madhavendra, when Madhavendra Puri was leaving his body, he would recite again and again a very important verse. कहा जाता है कि जब माधवी पूरी शरीर का त्याग कर रहे थे तो अधिक बार बार बार बार बार एक श्लोक का उच्चारण कर रहे थे this verse was spoken from the mouth of Shrimati Rajrani तो ये जो श्लोक है वो श्रीमती राधा रानी के मुख से बोला गया था only three devotees understand the meaning of this shloka और कहा जाता है कि केवल तीन ऐसे भक्त हैं तो जो इस श्लोक का पूर्ण तरह से उसका मतलब समझते हैं श्रीमती रानी चैतन्य तो महाप्रभु माधवेंद्र मतलब एक है श्रीमती राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री माधवेंद्र प्रभु So again and again, Madhavendra Puri recites the verse, Ai Dina Dayajana Tahe madhura nada nalka lokshya se. He was reciting this beautiful verse. Снова и снова Максим Пури повторял вот эту замечательную строку. Да. तो दीनदयाल इस श्लोक को अ, माधवेंद्र पुरी बार बार रिसाइट कर रहे थे उच्चारण कर रहे थे Все, So заканчиваем. the meaning of the verse is, Where are you now, O Lord of Mathura? Yes. Because of my not finding you, my most agitated heart has become disturbed. आप हम क्योंकि आप मिल नहीं रहे हैं हमसे इसके कारण मेरा हृदय पूरी तरह से व्यथित हो चुका है So this was the mood of Srimati Radharani when Lord Krishna left Vrindavan and went to Mathura. तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव था जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए थे मथुरा में She was feeling the, all the and as all the gopis were, they were feeling this murder. big pralamba, separation from Lord Krishna. श्रीमती राधा was reciting this verse again and again. उच्चारण कर रहे थे. In Chaitanya Charitamrita it is described how Lord Chaitanya after he took sannyas he traveled to Jagannath Puri, and on the way they came to Rimuna and stayed at the temple of Shirapura Gopinath. तो कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो वे अ, पुरी की ओर आ रहे थे जगन्नाथपुरी की ओर आ आ रहे थे और रास्ते में वे यमुना अ, में अ, उन्होंने रुका और वहाँ खींचोर गोपीनाथ का दर्शन किया The Gopinath deity stole sweet rice to give to Madhavendra Puri. तो उस विग्रह ने खींचोर गोपीनाथ विग्रह ने माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराया था So Lord Nityananda had traveled to all the holy places and he knew the pastimes of this deity. तो जो जितने प्रभु थे वो सारे पवित्र स्थानों पे भ्रमण करते थे और वो जानते थे इस विग्रह का क्या क्या क्या क्या लीलाएं हैं तो इस प्रभु लीला का व्याख्यान कर रहे थे महाप्रभु को और सारे भक्तों को इस तरह से उन्होंने मार्गन को भी लिए चलाया था How Advaita might, uh, Advent Puri was reciting this verse at the time of leaving the body. और ईशान प्रभु यही व्याख्यान कर रहे थे कि किस तरह से माधवेन पुरी अपना शरीर त्यागते समय इस श्लोक का बार बार उच्चारण कर रहे थे And when Lord Chaitanya heard the verse, Lord Chaitanya also began to recite the verse in ecstasy. और इस चैतन्य जब चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को सुना तो पूरे भाव में चेतन महाप्रभु ने भी इस श्लोक का उच्चारण करना शुरू कर दिया। say the whole verse. He was in so much ecstasy. तो उस तरह से इतने भाव विभोर हो चुके थे भगवान के प्रेम में जो पूरा श्लोक भी उच्चारण नहीं कर पा रहे थे वो इस तरह से तोड़ तोड़ के कर रहे थे So Ishwara Puri has been with Madhavendra Puri taking care of them up until Madhavendra Puri departed from the world. So Ishwara Puri ne ने माधवेंद्र पुरी का अंतिम समय तक उनका ख्याल रखा जब तक उन्होंने अपना शरीर त्याग nahi kiya. So Ishwara Puri became the successor after Madhavendra Puri. Madhavendra Puri had been the Acharya in the line of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya and after he departed, Ishwara Puri became the next Acharya. तो माधवेंद्र पुरी एक आचार्य थे मा- अ, माधव संप्रदाय में और उसके बाद माधवेंद्र पुरी के जाने के बाद ईश्वर पुरी अ, आचार्य बने So Ishwara Puri, by serving the great devotee, Madhavendra Puri, he himself became the great, great devotee, great Acharya. माधवेंद्र पुरी जो एक बहुत बहुत महान भक्त था उनका सेवा करते हुए ईश्वर पुरी भी एक बहुत महान भक्त बने So you can see, by the mercy of the spiritual master, तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु गुरु की कृपा से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो ईश्वर पूरी so fortunate he did such wonderful service taking care of Madhavendra Puri that he himself became the spiritual master of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो तो क्योंकि ईश्वर पुरी ने माधवेंद्र पुरी की इस अवस्था में सेवा की इसलिए वो वो भी महाप्रभु के महाप्रभु के गुरु बने And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is the Mahapadanaya avatar. He is Krishna himself who has come to come in the mood of the devotee. तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो महावदन्य अवतार है जो एक भक्त के भक्त के भाव में इस नदी पे अवतरित हुए हैं So even your Chaitanya Mahaprabhu, even your Krishna himself, you still have to take initiation. You have to accept a spiritual master. तो चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने दिखाया कि अगर आपको भगवान स्वयं क्यों ना हो उनको भी दीक्षा लेना चाहिए भगवत प्राप्ति करने के लिए so Sri Chaitanya Mahaprabhu's selected Ishwarapuri and it was here in Gaya that he came and accepted the initiation. तो चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को चुना अपने गुरु के रूप में और इस गया में उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया And after his initiation, then Sri Chaitanya Mahaprabhu on his way back to Mayapur, he came through Ramakeli. तो चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने के बाद अ, बंगाल जाते हुए वे बीच में राम के लिए गए Well, actually not Ramakeli, he came through uh, Kanai Natsala. The Ranke नहीं ओपन है डेट सारा में जाएंगे कनाई नेट साफ इसमें फुल रखते ये रामकेले so Mahaprabhu came to Kanai Natsala and when he was in Kanai Natsala Lord Krishna appeared to him जब महाप्रभु कन्हैया नाथशाला में थे तो भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए And Mahaprabhu became overwhelmed with ecstatic love. और महाप्रभु भगवान कृष्ण को देखकर अ, उनके भक्ति में भाव विभोर हो गए It is said Kanai Natsala is the place where Lord Krishna goes when he disappears from the Rasa Lila in Vrindavan. When he disappears from the gopis, at that time he comes to Kanai Natsala. कहा जाता है कि नहीं मशाला वो जगह है जब रात के यानी भगवान बीच में प्रकट हो जाते हैं तो प्रकट होने के बाद वो कढ़ाई नाम चला आते हैं तो experience with Lord Krishna there. तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही सुखद अनुभव वहाँ था शाला में कृष्ण भगवान कृष्ण के दर्शन करके And when he came back to Mayapur, he was a totally different person. जब वो मायापुर में आए तो बहुत ही परिवर्तित व्यक्ति थे. And he was always in, he was crying and always shedding tears. and lamenting that where is Krishna? When will Krishna come? और जब वो जब वो मायापुर आए तो पूरे ही भाव की मूल हमेशा रहते थे और हमेशा रोते रहते थे कि भगवान कृष्ण आप कहाँ गए तो मैं आपसे कैसे मिले इस तरह से हाँ। चिल्लाते रहते थे तो इस तरह से वो विप्रलंब भाव भगवान से जो दूर होने की जो व्यथा है वो इस तरह का उसका अनुभव करते रहते थे previously he's been performing his scholarship pastimes but now he's become a great devotee तो इससे पहले वो एक विद्वान होने का लीला कर रहे थे लेकिन अभी वो एक बड़े महान भक्त होने की लीला कर रहे हैं तो महाप्रभु मायापुर में आए तो सारे भक्त को सूचना मिली कि मायापुर महाप्रभु ने एक भक्त बन गए Wow, Nimai Pandit really is become a devotee. How is it possible? तो सारे जो भक्त थे वो अचंभित वाले नहीं किया मैं महाप्रभु भक्त बन गए ऐसा कैसे हो गया So it was arranged. Mahaprabhu would go to the home of Sudhakar Brahmachari. तो महाप्रभु सुधलकर ब्रह्मचारी के घर पे जाते थे while he was there at the home of Sudhwakar Brahmachari, the devotees were gathering there and they all wanted to see, has he really become a devotee? और जब अ, महाप्रभु वहाँ गए तो सारे भक्त वहाँ एकत्रित हुए और सारे भक्त देखना चाहते हैं तो कि क्या क्या निमाय पंडित सही में भक्त बन गए So Nimai came into the assembly of devotees and they were sitting together when suddenly from nearby, someone who was not in the gathering began to recite verse from the Srimad Bhagavatam. तो सारे भक्त एकत्रित हुए महाप्रभु भी वहाँ थे और अचानक से थोड़ी दूर पे जो एक वहाँ उस भीड़ नहीं थे एक श्लोक था उसका किसी ने उच्चारण करना शुरू कर दिया जो श्रीमद भागवतम से There's a verse in the 10th canto describing how Lord Krishna is very beautifully entering into the forest of Vrindavan. And he has beautiful flowers decorating his neck and round his head and ears. And his lotus eyes and his lips are also attractive. And his lotus feet are decorating the earth with his beautiful lotus footprints. When you pandit heard this verse being recited, it awakened again the Baba which was within him, and his ecstatic love became manifest in various different ecstatic symptoms. And then I fell on the ground crying and crying again and again and he rolled back and forth tears were coming from his eyes like ponds of rain और महाप्रभु जमीन धरती पर गिर कर लोग होकर विलाप करने लगे और जो सारे भगवत प्रेम के लक्षण हैं उसका प्रदर्शन करने लगे All his bodily hairs were standing on end. They were all erect due to the ecstasy of love of Krishna. भगवान के शरीर में जितने भी रोए थे सारे खड़े हो गए और वो अपना भगवत भक्ति का प्रदर्शन करने लगे Falling और भगवान महाप्रभु इतनी तो इतना रोने लगे कि उनके जो आंसू से आंसू थे उससे पूरी धरती भीग गई Nimai was crying again and again he was crying, Oh Krishna, where are you? When will you come? और भगवान बार बार विलाप कर रहे थे कि ओ कृष्णा ओ कृष्णा कहाँ हैं आप कब आएंगे So all the devotees can see the condition of Nimai Pandit. सारे भक्त देख पा रहे थे कि भगवान की पंडित की क्या स्थिति है. And they could all understand these were symptoms of ecstatic love for Krishna. और सारे भक्त देख पा रहे थे कि विनय पंडित है वो भगवान प्रेम की सारे लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं And they understood that it's really true that now Nimai Pandit has become a great devotee. और समझ गया कि इसने सही बिल्कुल सही है कि निमाय पंडित का मेरे भक्त बन गए हैं हरी वो मदर सच्चे mother his own mother was confused what to do for my son he's <laughs> constantly crying तो जो निमाय पंडित की सबसे माता थी सची माता वो बहुत ही चिंतित थी कि पूरी दिन विलाप करते रहता है तो इसका क्या करें One day Mahaprabhu, feeling the mood of separation from Krishna, he approached his dear friend Gadarhar Pandit and he asked Gadarhar, where is Krishna? तो महाप्रभु एक दिन भगवत भगवान भगवान कृष्ण से И читание стало у него спрашивать, как भगवान कृष्ण а, से где Кришна? दूर होने Где का Кришна? वो फील कर रहे थे भाव और वो अपने अपने दोस्त गदाधर पंडित के पास गए और गदाधर पंडित से उन्होंने पूछा कि भगवान कृष्ण कहाँ हैं And Gadadhar Pandit said to Nimai Pandit, he said, "He- He's in your heart. और गदाधर पंडित ने महाप्रभु को बोला कि वो आपके हृदय में है began began to claw at his skin. He began to tear his skin. He wanted to rip open his heart. Hare Krishna. तो महाप्रभु जी ने जब इसको सुना नया पंडित ने जब इसको सुना तो वो अपना कपड़े फाड़ने लगे और पूरा अपना हृदय को भी चीरने के लिए तैयार थे वो कृष्ण को खोज रहे थे अपने हृदय में इस तरह से And it was Gadadhar Pandit who managed to restrain Chaitanya Mahaprabhu and calm him. And he told him, don't worry, Lord Krishna is coming just now. Just be patient. तो गंगाधर पंडित ने किसी भी जैसे तैसे महाप्रभु को कंट्रोल किया और उनको थोड़ा शांत किया कि चिंता मत कीजिए भगवान कृष्ण आ रहे हैं बहुत जल्दी ही आ रहे हैं So, hearing those words of Gadadhar Pandit, it calmed the mind of Nimai. And Mother Sachi was very grateful to Gadadhar. और ये गंगाधर पंडित की बातें सुनकर चैतन्य महाप्रभु थोड़े शांत हुए और सची माता बहुत ही प्रसन्न हुई गंगाधर पंडित से She requested Gadadhar Pandit, please, you always stay with my son. Don't leave him alone. You please always be with him because you can help him in his times. तो सजी माता ने रिक्वेस्ट किया दादा पंडित से कि आप हमेशा इनके साथ रहें इनको अकेला कभी न छोड़ें और इस मुश्किल मुश्किल स्थिति में इनकी सहायता करें मदर साची in the mode of Vatsalya Ras, she's always thinking of Niman Pandit as her son. She never thought of him as the Supreme Lord. सची माता एक बार में है तो महाप्रभु को हमेशा अपने पुत्र की तरह देखती है और उनको एक भगवान की तरह नहीं देखती So it happened that she was requesting different people to try to diagnose what could be the problem, what is the disease of my son. तो सची माता दूसरे दूसरे लोगों से संपर्क करती थी ताकि कोई खोज पाए कि महाप्रभु को कौन सी बीमारी हुई है that one point she brought Srivas Pandit then, and Srivas Pandit, he could understand that actually Nimai Pandit was in love of God. Ну, что а не а слабо, совсем это срывалось на дисциплине, срывалось на дисциплине, и actually Бхагаван Чайтана Махапрабху Бхагават Преме. Previously, other people were telling Mother Sachi, oh, give them some coconut water, it will calm him down. बहुत सारे लोग चची माता को सजेशन दे रहे थे कि आप लोग बड़ा कोकोनट वाटर पिलाइए ताकि उनका दिमाग थोड़ा ठंडा हो और उनको कुछ स्पेशल तेल वगैरह लगाइए जो उनको ठंडा करेगा He understood that he had Bhakti. लेकिन जब श्रीवास्तव पंडित जी ने महाप्रभु के स्थिति को देखा तो समझ गए कि महाप्रभु भगवत प्रेम में है So he told Mother Sachi, I wish I had that disease what your son has. श्रीवास पंडित ने कहा तो कि मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे को भी ऐसी बीमारी हो, हो जाती है Would you like that disease? आप क्या चाहते हैं कि आपके ऊपर आपको भी बीमारी हो We all want to get love of God. Yes, that is the goal of life. तो आप सब कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं यही जीवन का परम उद्देश्य है We say, Prem Punarto Mahan. So Mahaprabhu showed by his own example how to develop love for Krishna. प्रेम को आत्मा महान का मतलब है कि महाप्रभु ने अपने खुद के उदाहरण से बताया कि किस तरह से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. You have to take the shelter of the lotus feet of a devotee. तो हमको एक भक्त का एक चिन्ह के चरण कमलों का शरण लेना चाहिए इट वाज हियर इन गाया चेयर Mahaprabhu first approach Ishwarpuri he took the shelter of the lotus feet of the pure devotee तो इस गया धरती पे ही महाप्रभु ने पहली बार ईश्वरपुरी का के चरणों का शरण लिया और महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के चरणों का शरण लिया और उसे दीक्षा ली श्रीमद भागवतम Haranyakashipu is asking Prahlad, where did you get your, your all of this bhakti for Vishnu? Why are you so attached to Vishnu? Where did you get this devotion for Lord Vishnu from? महा- अ, श्रीमद् भागवत में हिरण्यकशिपु पूछते हैं प्रहलाद महाराज से कि आपके अंदर जो भक्ति है वो कहाँ से मिली भगवान के प्रति आपने ऐसी भक्ति कैसे कैसे उत्पन्न की so Zopilās Mārais sēdus, Matierme Krishnai Paratāpatova Vibho Nipajikta Greha Vratanam, Adanta Govir Vishatam Tamishram, Punas Punachar Vitachar Vananam. That you don't get this kind of thing just simply by your own efforts or by simply just approaching any ordinary person. तो जो प्रहलाद महाराज ने उनका उत्तर दिया कि इस तरह की भगवत प्रेम जैसी चीज आपको किसी साधारण आदमी से नहीं मिलेगी और अपने आप आपके खुद के प्रयास से नहीं मिलेगी And if you've made a vow to stay in the Grihastha Varna, in the Varna, in the, in the Griha Varna, you've made that vow to stay in the family life, then you also don't get it. लेकिन आप अगर प्रण करते हैं कि आप फैमिली लाइफ में ही रहेंगे प्लीज तो अपने घर में ही रहेंगे तभी भी आपको ये कुछ प्रेम नहीं मिलेगा तो आप जो चबाया हुआ है उसी को चबा रहे हैं इससे तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा Mahaprabhu is Maharaj He was saying to Aranyakashipu, his father, you have to approach the devotee. It's only by the mercy of the devotee you can get love protection. हम तो सभी तो को बता रहे हैं कि आपको एक भगवान भगवान के भक्त का शरण लेना पड़ेगा भक्त के शरण लेने से ही एकमात्र से ही आपको भगवत प्रेम मिल सकता है ये जो हम कह रहे हैं You don't get it by performing sacrifices. You don't get it by studying Vedic knowledge. आपको बहुत बड़ा कठोर तपस्या कर रहे हैं या बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं या बड़े दान दे रहे हैं इन सब चीजों से आपको भगवत प्रेम नहीं मिलेगा You have to get the dust from the feet of the devotees, and then only you can get love for Krishna. आपको भगवान के परम भक्तों के चरणों का धूल लेना पड़ेगा अपने सर पर तभी आपको भगवान भगवत प्रेम मिलेगा. And the same point was made again in Shrimad Bhagavatam when Bharat Maharaj Jat Bharat was questioned by Maharaj Rahulkan. तो भागवतम में ही जब भरत महाराज जलपरत जलपरत से रघुना ने जब सवाल किया तो जलपरत He was actually a great self-realized soul, but he was he was doing jata yoga. He was pretending that he was dominant literally. तो अ, जलपड़ा एक बहुत बड़े महाभागवत थे लेकिन वो जट योग कर रहे थे वो ऐसा सबको दिखा रहे थे कि वो बहुत ही अनपढ़ व्यक्ति है So Maharaj Rahugan was in a palanquin. He was going to visit holy places. He was going to Ganga Sagar. And on his way to Ganga Sagar, one of his palanquin carriers had become injured and he needed someone to replace him. तो जो जो रघुनाथ महाराज रघुनाथ थे वो गंगा सागर के स्थान पे जा रहे थे और बीच में एक उनकी जो पालकी के उठाने वाले व्यक्ति थे वो उनको कुछ दुर्घटना हो गई तो किसी को दूसरे आदमी को चाहते थे कि उनकी पालकी उठा सके Oh, he's big and strong. He can do it. I would hop in for one of my pal in Queen Caddy. तो जब गौरीना ने हमारा जयव्रत को देखा तो बोले कि ये बहुत हड्डा कट्टा आदमी लगता है तो ये हमारे पालकी को उठा सकता है And Jabbarat did not protest. He didn't say anything. और जयव्रत ने कुछ उनको मना नहीं किया इनकार नहीं किया But when he was carrying the palanquin, he saw some insects on the path. and he was very careful not to step on the लेकिन जब जयभरत पालकी को उठा रहे थे तो जमीन पर कुछ चीटियां थी जब तो जयभरत तो चीटियों को मारना नहीं चाह रहे थे तो इधर उधर हो रहे right devotees we don't kill any living entities we like to be non violent भगवान के जो मत है अहिंसावादी है किसी दूसरे जीव को की हत्या नहीं करना चाहते यू नो मंच के way in the bed box हम लोग के बिग बॉक्स को भी नहीं मानना चाहते instrument body the translation help for people who know all the big box और सिल्वर uh, भाड़ों को में बताया गया है कि एक स्पेशल लड़क बनाया गया है uh, जिसमें वे लोग जाते हैं जो बेट बॉक्स को मारते हैं <laughs> But the problem was just Maharaj Rahugan was in the palanquin and he was getting shaken all around because he was not carrying the palanquin properly. और क्योंकि जनप्रत इधर उधर उछल रहे थे चीटी को बचाने के लिए तो महाराज रघुनाथ का पालकी हिल हिल रहा था और महाराज रघुनाथ बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था महाराज रघुनाथ got angry and he shouted at Jabara You carry the talents when properly, or I'll beat you. तो महाराज जब बहुत ही गुस्से में आ गए बोले कि आप पार्टी को ठीक से चलाइए नहीं मैं आपको मार डालूंगा But Jabarat and began to reveal his enlightened position. तो लेकिन तब जब जयपुरत ने अपने जो ऊंचे व्यक्तित्व है उसको प्रदर्शित करना शुरू किया He said, oh, you think you're the king. You think I'm your punishment carrier. से ने उनसे बोला कि आप सोचते हैं कि आप राजा हैं आप सोचते हैं कि मैं आपसे पालकी उठाने वाला हूँ you don't know who you are you don't know who I are आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ You're simply seeing the external picture of the body. आप केवल जो ऊपरी भाव है शरीर को आप केवल देख रहे हैं And in this way, Jagbarat went on to enlighten Maharaj Rahugan. और इस तरह से जलभरत ने महाराज रघु को ज्ञान देना से शुरू किया So Maharaj Rahugan was amazed because he was thinking that this man was a fool. He was an imbecile. तो महाराज अवगुण महाराज अवगुण हो गए क्योंकि वो सोच रहे थे देवव्रत एक अनपढ़ व्यक्ति है So Maharaj Raghugam asked him, where did you get all this knowledge from? Who gave you this? महाराज रघु ने पूछा कि आप ये सब ज्ञान अद्भुत ज्ञान आपको कहाँ से लिया आप आपने कहाँ से लिया है ज्ञान तो चरपरा तो महा महाराज रघुगान You don't get this knowledge just by building fires around you and sitting in the hot sun all day. और महाराज वीरव्रत ने उनको उत्तर दिया कि आपको ये भगवत भगवत प्रेम की का ज्ञान केवल चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठने या हॉट सन में बैठने से नहीं मिलेगा You don't get this kind of knowledge by submerging your body in icy cold water in the winter time. आपको एक जाड़े के दिन में हिमालय पर्वत के बर्फ के बीच में बैठकर तपस्या करने से भी ये ज्ञान नहीं मिलेगा आपको बहुत बड़े बड़े दान देने से भी ज्ञान नहीं मिलेगा आपको सारे सारे पवित्र स्थानों के भ्रमण करने से भी आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा केवल एक ही रास्ता है इस ज्ञान को पाने का You have to get the dust from the feet of the devotees. who are miskinchna, who have no material आपको ऐसे भक्त जिनके कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है उनके चरणों का धूल आपको लेना पड़ेगा means one who has given up material life जिसकी जिन्होंने भौतिक जीवन को छोड़ दिया है They can go anywhere, they can eat anything, they can sleep anywhere. They're not attached to the material condition. वो कहीं भी ऐसे भक्त जो कहीं भी जा सकते हैं कुछ भी खा सकते हैं वो किसी भी तरह से भौतिक स्थिति से आसक्त नहीं है They're completely absorbed in the service of Lord Krishna. वो पूरी तरह से भाव विभोर है भगवान की भक्ति में So we're waiting today for the arrival of His Holiness Srila Jayapataka Swami. हम लोग इंतजार कर रहे हैं अ, अ, आगमन के लिए कि जो जयपता का स्वामी महाराज So we remind you that the way to get the mercy of the devotees is not just by touching the feet, but you have to hear carefully from them. तो केवल तो चरण तो छूने से किसी बड़े भक्त का भक्ति नहीं मिलती है आशीर्वाद नहीं मिलता है हमको बहुत सावधानी पूर्वक उनसे सुनना चाहिए तो कहा जाता है कि भगवान के अच्छा भक्त के साथ से सुनना बहुत ही हमको कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है So that association does not have to be for a very long time. तो वो जो भगवान के के भक्तों से मिलना है तो जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा हो चैतन्य चरितमृत से साधु संगे साधु संगे साधु शस्त्र को लाभ मंत्र साधु संगे साधु सिद्धि हो That is one moment, one fraction of a second is enough for perfection. तो जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं उनसे एक सेकेंड सेकेंड की कम समय से भी समय समय तक भी उनका हाँ, अगर हमको सर मिल जाए तो उतना भी काफी है भगवत प्रेम पाने के लिए so, बड़ी great fortune for all of us to have this opportunity to associate with devotees who have given their life for the service of Lord Krishna. हमारा परम सौभाग्य है कि हमको और ऐसे बड़े बड़े महान भक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवत प्रेम में लगाया है भगवान की सेवा में लगाया है उनका सब पाने का The process is based on hearing. Hearing is most important. अभी याद रखें कि जो पूरा प्रोसेस है वो केवल सुनने पे आधारित है आपको सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा It's, it's not seeing, but it's hearing which is important. आपको केवल देखने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा उतना लाभ नहीं मिलेगा आपको सुनना पड़ेगा right you don't recognize the sadhu just by the beard or the color of the dress or the long hair आप साधु को इस तरह से नहीं पहचानते कि उनकी बड़ी दाढ़ी हो उनका कैसा ड्रेस हो या कैसे बड़े बाल हो उस तरह से साधु को देखने का तरीका नहीं है we have to hear what do they speak. हमको सुनना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं और वो पहचाने. We have to hear how much passion is genuinely attached to Lord Krishna. हमको ये सुनना चाहिए कि किस तरह से वो कि, किस हद तक भगवान कृष्ण के प्रेम से में में से जुड़े हुए हैं. So we have this opportunity today to hear from devotees and particularly going to hear in a minute हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज बहुत सारे भक्तों से हमने सुना और अभी हमारे एक मिनट में हमारी गिरोजी जी ज्ञानेन्द्र जी अब तक स्वामी महाराज से सुनने का सौभाग्य परम सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हो रहा है तो आई थिंक या तुम वास्तव में तो वास्तव में से हम